сенин күйөөң ажырашайын деп сени таштайын деп атсачы сен тақыр қамырбайсың ғой ай ә, бірдеме қылбайсың мына қимылдабайсың ба кетпейді бүйтіп эле көрбөйбү тим эле аябай өзүңө ишенип алып турушуң ғой кетет мына эркектериңди билбейсиң сен а мында бирдеме кылбайсың жүрө жүре бересиң деп мен ал кетпесин депчи анын атынан кредит алып койгом Мир без границ Россияда иштеп жүргөн мекендештер үчүн ыңгайлуу приложение.